جبت واحد مولوتوف آه. لا باللوبي قاعد تحته اللوبي معاهم the lights go out Till my legs give out Can't shut my ears out And my high progress I'ma rip this shit to my light switch, flirting back. There's nothing the way that she's working that. وش وش وش انا وش بسرعه تننق تننق خلاص انا قلت ايش حد Oh, Palga, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, بيتك ما طلع عليه وش ركب اثنين على لا ماني فاهم انا على <clears throat> اللوبي على اللوبي على اللوبي كلكم على اللوبي يلا يلا يلا يلا هذا كان قد الطياره صح ولا لا؟ ارمي درينكات درينكات ولا ندات؟ من درينكات وندات انا والله ما بسرعه بس درينك معيش درينكات والله بس بس شوف شوف اتعلم ها تعلم يلا بقول لك تعلم يلا يلا بشيت انت شوف كم واحد يا ابني بشيت ايه نوك فينش nothing wrong with giving up, moving on Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song lights go out Till my legs give out Can't shut my mouth Till the smoke clears out And my progress blah, blah, blah, blah, blah, blah. Hold on, hold on, hold on, hold on شفت شفت شفت تعال تعال تعال واحد على اليمين واحد على اليمين اما سيبك من على اليمين لا انت معايا اه ارمي الندوه يا بنرمي نيد ما في ما في لا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع <laughs> تعتقد من دهلهم هذه هذه هذه يعني هذه ايش هذه نار هذه ولا ايش كذا بتقول لهم هيلو تعال تعال يا فتح ايوه اديهم نيد اديهم نيد بدهلك دهب ولا حتحرك خلني ابص على ابو لعب كان في واحد وين رايح؟ قلبه لاك قلبي قلبي ده باكستاني عارفين جوني وين ابغى اشوفه ما جات هذي اتوقع في واحد قريب من المرة ماهر واتش اوت احسنتم ورانا ورانا ورانا يا جيب معاه حاول ترجع ورا حاول ترجع ورا حاول ترجع ورا حاول ترجع ورا بس لا ترجع من اليسار جم الصبح اصبر خليه يطلع اظن تمام تمام افضل ايه في احد في الناس ها اي اي لسه صاحب الباقي نص اطلع بنزل ورا يضربون يضربون هذا شلون تشوفني حفظتني شلون تشوف قدامي قدامي باين قريب مني مو بعيد Watch بعيد ما out! أشوف. والله تلعب تلعب في واحد دش عليك يا ولد ها؟ ايه وديت وديت وديت وديت ركنته اوبن يلا شايفه شايفه شايفه 200 قدام سيارة قدام سيارة قدام سيارة واحد واحد اوبن واحد دفو واحد جاني واحد جاني واحد بعيد واحد قريب واحد قريب واحد واحد يمي واحد يمي عاش يلا يلا لا يا ربي لا لا لا والله حرام كفو كفو كفو كفو كفو اخر واحد نزلنا في الاخر رقم واحد جايين جايين امسك الباب امسك الباب جايين اللي بوش نطيحه بس دمنا عادي عم هنطلع من المطار اطلع مني بقول قوم كمان اه <laughs> بيضرب علينا كمان <laughs> جابك منين؟ هنطلع من المطار اسمع مني هنطلع فعلا بس علمي